الرحيم الرحمن الرحيم بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي الحمد لله رب العالمين لا يظلمون القوم بما كان فإن الله Thank you. إن الحمد لله رب العالمين الرحمن الله الله الحمد الحمد لله رب العالمين Amen. такой таравих прошел нашего шейха Насура Саляма. Аллах сохранит его всех наших ученых. Аллах и братья и сестры. Живую сидеть за ним, молиться, это Аллах нечто вы сами видите. А дуа, которую он сделал, Аллах, я, наверное, давно такой дуа не слышал. Тем более, когда человек понимает, о чем он просит, как он взывал положение умы, помощь, чтобы Аллах не спасла своей умы исцелял больных, простил тех, которые покинули этот мир, просил за наших родителей. Шейха самого мать умерла, и когда именно дошел до того момента, где он просит прощения у Аллаха за своих родителей, еще больше эмоционально начал просить. И сделал такое необычное дура, дуа, когда и Аллах говорит, Аллах, даруй нам успех, помощь, чтобы мы служили нашим родителям, были у их ног и помогали им бытовых и религиозных делах. Поэтому, братья и сестры, цените то, что вам Аллах даровал. Просите у Аллаха Сабан твердости. Уповайте на Аллаха Субхану Тааля. Восхваляйте Аллаха многократно, то, что Он позволил вам дожить до этого месяца. И возвеличивайте Аллаха Субхану Тааля, чтобы напомнить себе и другим о том величии, которое когда-то было у ислама. Иншалла, на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось. Джазакаллаху хайр. بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم